说对于学业的压力哦，导致学生自杀这种事情有什么看法哦？呃，我我觉得当然就是提前登出呃这个时间，呃是当然蛮可惜啊，因为事实上。 我我对自己的要求也是说，哎，我每天睡前，呃，要就是公布我感觉上面可能会对后面人有帮助的事情，把它发表出来。那所以，呃，放到整个人生来看，就是说，哎，那在登出的时候，呃，能够做一些贡献，让世界就是比我登的时候好一些就可以了，也不用说好非常多，反正后代可以继续做。那但是就是如果呃。 就提早自行强制登出的话， <laughs> 那就后面你本来可以有的贡献，那就变成没有了嘛。所以我是觉得还蛮可惜的一件事情。但是，呃，我想在大部分的情况下，呃，强制登出就是自杀，一定不是大家呃对于碰到挫折或者压力的首选项。 大部分人都是先试了前面的很多个，然后发现都没什么用，然后最后才会呃走到就是自杀这边。所以我觉得我们的重点倒不是说呃就是呃宣宣导不要自杀什么，而是说让他前面的这些选项变多，然后变得比较简单，然后变得比较就是容易容易支持他这样子。所以呃当然在这里面很多人会说，那如果我就是在一个呃就是。 没有办法，呃，去找辅导老师，或者没有办法找专业的心理人员等等的这个情况下，就是我自己的状态就没有办法这样子，那要怎么办？那其实我们那时候在做 Siri 的时候，花了很多时间在想这件事情，就是如果大家都不相信别人， <laughs> 只相信 Siri，因为 Siri 不是人嘛，那所以就是跟他讲一些，就是呃。 比较像忧郁啊，或者其他的这种念头的时候，那 Siri 可以怎么样子的去呃带领他说，那他可以在不破坏他的匿名性的情况下，有一些心理健康相关的资源，那可以去去做。那呃，我会觉得说，在任何的情况下，不管是休学啊，或自己休息一阵子啊，或怎么样，总是比就是强制登出好嘛，因为它是强制登出的一个比较和缓的这个版本。 所以我也觉得说，当你感觉到学业压力的时候，有另外一个想法就是说，呃，我如果是单位时间有这么大压力的话，我把单位时间稍微拉开一点，那这个压力就减半了嘛。你本来是呃一年要完成的事情，你告诉自己两年再完成它，三年再完成它，哎，你突然间那个压力就减到二分之一，或者是三分之一。那在这个时候就多一点时间，可以去跟就是自己相处，或者是找一些心理健康相关的呃一些资源。那我之前有呃翻译过。 一些呃跟情绪相关的一些小游戏，那就是像有一个是呃叫做呃就是 anxiety，就是跟焦虑一起相处的这样子，有一批这个自己心里面的焦虑是一个很很大的。 的狼的这个角色，结果你是要扮演那个角色的的那个游戏？那有空的话可以稍微找一下。那我觉得那个还还不错，而且我在呃翻译那个游戏的时候，也顺便翻译了，就是那个作者叫 i c k e s 他自己在处理他的焦虑症的时候有哪些，就是让他觉得很。 很好用，可以单位压力来，然后它分摊，呃，下来就不会给自己造成那么大的影响的情况。所以跟焦虑一起冒险，还是和焦虑一起冒险。但是稍微找一下，然后在呃第一页就有一个心理资源，啊，可以点进去，然后稍微看一下，说不定也会有些帮助啊。好。